Yo tengo a Lucifer con su Lucifer. Yo soy Luciflex, sigo per Fresh. Me siento como Drake in the psycho mode again, joven Looker. Que la suerte siempre esté más de una vez. Buscan al rey, me dicen Looker o AKA. La suerte joven aquí otra vez, rompiendo todo 6-1-5-3 Después te lo paso bien Por la music es que vivo y por ella muero también Como me dijo mi madre, esto no lo abandoné Y si ella me apoya, no necesito de usted God damn, damn, Que lo que lo que lo que que Que lo que lo que lo que Hello, motherfucker freshman, el más fresco en la lista, al top ten Que me invoquen, guacho pongo el toque Hey, yo a tu puta la pongo a bailar en tople Y hasta me llevo la cadena de roque eh. De mi zona soy el constructor de bloque No provoque, na na na na Que contra este muro hago que se choquen Vengan, pongo orden como lo es Tengo mi miel con mi nivel me copia, no te parece Solo me calca, no sé si entender Ya lo vas a entender Dice have your legs No te olvides que en tu cora yo marqué El EBD Puse todo mi flow y manché el mantel Ok, como Paco fumo flores con la mote Con la mote Black man on the beat